OWA Membership Ano nga ba ang OWA Membership? Ang OWA Membership ay binuo para maprotektahan at maalagaan ang ating mga OFW. Ayon sa RA 10801 OWA Act, ang bawat kababayan natin na mag-a-abroad ay magkakaroon ng kontribusyon na 25 US dollars kada dalawang taon. Ang pagparehistro para maging member ng OWA ay may dalawang paraan. Ang una ay ang compulsory o kinakailangan na pagrehistro para maproseso ang kontrata sa trabaho ng OFW sa Departamento ng Migranteng Manggagawa. At ang voluntaryong pagrehistro sa Polo OWA ng manggagawang Pilipino sa bansa kung saan sila nagtungo at nakapagtrabaho. Ang mga paraan naman para makapagbayad or mag-renew ng OWA membership ay sa mga sumusunod. Philippine Overseas Labor Office OWA Regional Welfare Offices, OWA Satellite Offices, at OWA Mobile App. Ayon sa implementing rules and regulation ng OWA Act Rules 4, Section 8, sa mismong oras na nagparehistro o nagbayad ka ng kontribusyon, ikaw ay automatic covered na. Ang mga benepisyo ng OWA membership ay social benefits, education and training assistance program, Workers' Welfare Assistance Program, at Social Services and Family Welfare Services. Kaya inaanyayahan ng OWA ang mga OFW na magbayad ng kontribusyon at panatilihing active ang kanilang membership nang sa gayon ay maabil nila ang mga nasabing benepisyo. Kung may mga katanungan para sa OWA membership, ay maaari po kayong magsadya sa OWA Membership Processing Center at pinakamalapit na OWA offices o tumawag mag-email sa mga sumusunod. Kaya ano pang inihintay mo? Apply na!